canzoni sono se colorate La barba lunga e guarraccio sfonnate Passi per sentieri con giambè Fumo fanatismo non fa per te Tuo fare il concluyen popular. A eso vive el pueblo y de vida debían dar ascoletato. Fricchettone, fricchettone, fricchettone. Ma se nella città, senza me non c'è sta niente. puzzetta se non la copri un po' mammone puzzetta manco la salvietta vuoi usare quasi quasi al cesso torno a cagare fai pagare tu a fare cerimonie con San Pedro e l'ayahuasca voglio senza disturbare fai coda la mattina risvegli la kundalina avanna sulla doria che ce vuoi fare prima la lavare Belli sai sonare, ma shampooshati kundali, sai manco che porti. Stai molto attento all'alimentazione. La dieta senza mugo faticone. Segui manuali da copione sempre in testa il maccherone. Vuoi di vegano, un po' crudista, fruttariano, ma la pizza va mangiare. Le verdure tu raccogli con i semi, fai germogli, ma stai sempre a cucinare. Digiuni la mattina, sogni rainbow medicina al fuoco sai che c'è, sei sempre prima fa il caffè. Come fare l'acrobiolo, non può digiuno predaiano, non sai manco respirare, se me non c'è sta niente a fare, qualche cosa hai da mangiare, altrimenti puoi crepare, altrimenti puoi crepare. Vai a Rainbow del sesso libero l'hanno accennato ma quando fai l'amore a pesca luna come te viene in capa che di qui a ruolo Babilonia la disprezzi, nel sistema non sai versi, ma compri su internet. Dici non ce la faccio più, poi chatti su Facebook, nota al primo post, si prova la faccia fuori solo con la post, tuo fai il frecchettone puoi sventare alla canale. Thank you.